Ola, chámome Ángela e hoxe veñenvos falar da seguridade en internet. Veñenvos falar da seguridade en internet porque é moi importante que sexades consciente de que en internet non todo é bonito e de color, que tamén hai eh, xente que é mala e quere nostos, nosos, os nosos datos para traficar con eles ou facer calqueira cousa mala con eles. Eh, hai xente que os quere para traficar con eles, poden vender as nosas fotos por aí porque lle sirven para outra persoa para facer mm, para suplantar unha identidade ou así. Tamén os hai que son por venganza, que cando se queren vengar dunha empresa ou unha venganza persoal, que expoñan as túas fotos en Facebook, publican nas, nos teu, nas túas propias redes sociais, en Instagram, Facebook, eh, WhatsApp, poden o publicar en calqueira lado. Despois, tamén eh, hai que ter cuidado donde compras online, porque as compras online están ben, ofrecen moitas ventaxas, hai, hai o prototipo de e-commerce e marketplace. E-commerce deixo vos por aquí o nome porque ahora mismo non me sale, tiendas como Amazon e Buy é máis fácil que que entres nunha páxina que non sexa boa e que te podan hackear. E despois entendas como Berska, Nike e así o que fan é facer páxinas parecidas ás de Nike, Nike, Adidas, etc. para poder, unha vez que compres, pois, o número da tarjeta, pois, collercho e logo un produto que nunca che vai chegar a eso. Despois que as túas conversacións de WhatsApp tamén miran os produtos que mandas, as fotos que mandas, ou se falas de algún produto para poder anunciarcho. E se estás falando co móvil aquí pousado, como teño este, que é o antigo móvil que tiña, se estás falando así dun produto, vai aparecer aos 10 minutos eh, no móvil eso pasa porque eh, a nosa profe de tecnoloxía pois enseñounos un vídeo que, que proba eso e eh, eu quedeme asustada porque entonces hasta que ata que límite chega a nosa seguridade porque o problema é non que usemos os móviles nin que chateemos, nin que tal o problema é que todo está na rede e todos os nosos datos poden non coller eses ciberdelincuentes entonces eso asústame Por último, quería decirvos que teñades cuidado en que wifi entrades, de, si son de aeropuertos, si son wifi gratis, e que teñades cuidado porque esas wifi normalmente usa a xente que si te conectas a elas van poder acceder a todo o teu móvil, as túas contraseñas e todo. E, pois, facerche mal, obviamente. E, eh, cuidado as aplicacións que instaledes porque poden conter virus, malware. Se che manda alguén un correo ou algo raro para que te instales algo, non non aceptes porque che poden entrar ao móvil, mirarche as conversacións e todo. E iso é mal. E, por último, agora sí que sí, <laughs> por último que, que quería decirvos que vos instaledes un antivirus porque aínda que non todos sexan 100% fiables. Hai hai nos moi bons. Eu no ordenador ah, okay. tiño o Casperi. Dixo, pois, por aquí unha fotiño. E, e bueno, vaime moi ben, pero os hai gratis que tamén son moi bons. E... Eu vos enseñar a instalar un antivirus no móvil. Este que vos enseñei é un antivirus gratis para o ordenador que poderedes buscar na páxina web Os vou deixar por aquí. Eh, tendes que quedar a descargar e logo xa vos comezará o proceso de instalación. Eu non o podo instalar porque xa teño outro antivirus, o Casperi, que é... Enseñar como instalar un antivirus no móvil é moi fácil e moi sencillo. O único que tendes que facer é ir a Google Play e buscar un antivirus. E eh, o AVG antivirus é un antivirus que nos recomendou a nosa profe de tecnoloxía eh, di que é moi bo e eu tiña antes no outro móvil e agora vou instalarlo, instalalo neste. Bueno, como vedes, estáse instalando eh, o, o móvil e nos encontraron problemas aquí te dar porque, bueno, si eso si a tua multimedia, ten virus ou non. Entonces agora está analizando. Vai tardar un ratiño porque teño moitas aplicacións no móvil, entonces bueno, agora como vedes xa tampouco tardo tanto. Eh, puedes darle a elegir una opción y continuar con la versión gratuita. Continuar gratis. Y aquí le puedes dar a liberar RAM, limpiar basura, eh, analizar red wifi, y ahora ya se está analizando almacenamiento. Bueno, ahora veño a despedirme, espero que vos haya sido útil este vídeo, que ah, vades aprendido cousas que non sabíades sobre a, os perigos que hai internet, porque hai moitos, desde logo, internet é un mundo oscuro, eh, que os que non somos expertos informáticos ou hackers non vamos non, non somos conscientes de que é un mundo tan peligro, perigoso e si, si caen malas mans os teus datos da rede. Bueno, eh, como conclusión saco que teñades coidado, co que facedes, co que buscades en internet, que poñades un papeliño na cámara do ordenador porque poden nos estar espiando, eso sempre, a non ser que teñades que gravar algún vídeo ou algo, ou recomendo vos que poñades a, a, o papeliño no, na, na cámara do ordenador e, e instaledes un bo antivirus. E bueno, chao!